salut gars, oh guys, bienvenue à Free Québec. Aujourd'hui, c'est un petit vidéo de moi qui décide décidé d'aller rider la bataille de Mont-Saint-Anne avec mon bike the street. Euh, je roule un petit 24 Toy 5, je suis en train d'essayer euh, de faire une Mont-Saint-Anne avec ça. Mon qui est pas setupé même pour faire du bien. Pas la meilleure idée, mais ça vient assez quand même. Ça fait que euh, vous voir ce que ça donne. Pas assez Ça Fait que euh, prenez en considération que ce bike-là, c'est un bike single speed que j'utilise principalement à Québec. Euh, je fais du street avec ça un petit peu de Ça Fait que le bike est pas très très guiré, même pas pantoute. Ça fait que. Euh, le pire, c'est que ça a super mal. Quand même, 150 mm de travel en avant ah, wow! Je suis tristement pas assez guéri pour faire du DH! D'habitude, je roule ça cru avec des 24 pouces. Euh, je roule ça avec des pneus euh, quasiment slick. Pour aller descendre de mon 50, j'ai mis un set de 26 pouces euh, avec des pneus Maxis. c'était quand même roulable. Mais c'est sûr, c'était pas la réalité. Mais c'était quand même fun. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à Freeride Québec. J'essaie de poster une petite vidéo à euh, chaque semaine, à chaque deux semaines, si tout va bien. Un immense merci de regarder et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Ah, il y a déjà des breaking bombs! <laughs> Ça colle plus la dernière fois. Ça, va elle les bains pareil, sérieux? Oui, quand même. <laughs> c'est mieux. je suis pas assez guéri, je suis tout le temps dans le bord quand je là Ouais, genre une 38 en avant. Correct? Hey, que ça va être chaud! Ah! Je fais du street d'habitude avec ça, fait que... Wow. Hein? C'est fou comment que lui en 25 pouces, gros, là, depuis tantôt, j'ai pas ouvert, je dessus. Ouais. Tu vas avoir plus de pétaines de bière que moi, par exemple. Ah. C'est plus épuisant que je pensais. gosh. Whoa. Ça cogne plus que je pensais que ça allait cogner. Mais c'est ça y moi? Non! Ah. Amène le tien. J'aimerais tellement ça, Je <laughs> J'aurais donc amené mon d'autre, Ouh! Ça cogne! Ça cogne plus que je pensais. <laughs>